大家好，今天我们就来回答一个问题。这个问题是：救人现在的样子，要人类不执着，不要有焦虑和失望，而能够透过改变、耗尽改变，这不是很困难吗？救人现在的样子，他能够做这个，而这个建议。 也是按照人现在的样子来建议的，谭吹是为我们开的药方，是为那些生病的人开的药方，所以不要认为他不是为我们而说的，他正是为我们而说的，而且我们能够做他。但是，当这个问题说有可能陷入执着。 然后将会得到挫折的结果时，我们必须去了解这个问题的意思。透过改变耗尽改变，意味着即使有执着，也不要跟他抗争。执着就让他执着，而我们只要成为他的一个关照，让那个执着存在，不要跟他抗争。 弹吹是一个非抗争的过程，不要抗争，挫折将会来临，那是当然的，所以就让他挫折，但是要成为一个关照。我们是执着的，而且我们也是一个关照。现在那个挫折出现了，而我们知道的非常清楚，它必须得出现，那么。 就让他挫折，但是要成为一个关照，然后透过执着，执着就会被耗尽；透过挫折，挫折就会被耗尽。当我们觉得痛苦的时候，我们就尝试这个方法；当我们觉得痛苦的时候，我们就让他痛苦，不要跟他抗争，试看看。 那是很棒。当痛苦存在，我们就关起门来，让他痛苦。我们能怎么样呢？我们是痛苦的，那么就让他完全痛苦。突然间，我们就会觉知到那个痛苦。如果我们试着去改变它，我们就永远不能够变得觉知。 因为我们的努力、我们的能量、我们的意识，都朝向改变，朝向如何改变这个痛苦，所以我们就开始思考它是怎么来的，以及现在要怎么做才能改变它。那么，我们就错过了一个非常美的经验——痛苦本身。我们会思考它的起因、它的结果。 我们会思考如何忘掉它，如何超越它的方法。那么，我们就错过了痛苦本身，而痛苦还是存在。那个痛苦是可以解放的。不要做任何事，不要分析说痛苦是怎么产生的，不要去思考说有什么结果。结果将会来临，稍后我们就可以看到，不必急。 要成为痛苦的，只是痛苦的，不要试着去改变它。尝试看看，说我们能维持痛苦多少分钟？我们将会开始笑整个事情，整个事情将会看起来很愚蠢。因为如果我们是完全痛苦的，突然间我们的中心是超出痛苦。 那个中心永远不会痛苦，那是不可能的。如果我们保持跟痛苦在一起，痛苦就成为背景，而那个从来不会痛苦的中心就突然上升，那么我们就是痛苦的和不痛苦的，也就是相同的不相同。那么我们就能够痛透过痛苦而耗尽痛苦。 这就是我们什么事情都不做，而只是透过痛苦而耗尽痛苦的意思。痛苦将会像云一样的消失，天空将会打开，而我们将会笑。我们什么事都没有做，我们无法做任何事。所有我们能够做的，都将会产生更多的混乱和更多的痛苦。 是谁创造出这个痛苦？是我们自己，而我们却尝试想要改变它，它将会变得更差。我们是痛苦的制造者，是我们将它制造出来的，我们就是那个来源，而那个来源本身在尝试着要去改变。我们能够做什么呢？病人在治疗他自己。 而整个事情都对他，都是他创造出来的。现在他在想动外科手术，那是自毁的。不要做任何事，内在是非常深的。我们尝试很多次要学，要去停止痛苦，停止沮丧，停止这个，停止那个，但是什么事也没发生。现在。 试试看，不要做任何事，让痛苦完全存在，让它完全的、强烈的发生，而我们保持无为，只要跟它在一起，然后看看会发生什么。生命就是改变，即使喜马拉雅山也在改变，所以我们的痛苦不可能不变，它本身将会改变。 而我们将会看到它在改变，在消失，在走掉。我们会觉得如负重担，而我们什么都没有做。一旦我们知道了那个奥秘，我们就能够透过它本身来耗尽任何东西。但是那个奥秘就是静静的，不要做任何任何事，也就是无为。愤怒在那里。 所以就让它存在，只要存在，不要做任何事。如果我们能够这么做，如果我们能够无为，如果我们能够只是存在，存在在现在，关照，但是不要做任何努力去改变任何东西，让事情按照他自己的方式去发展，那么我们将可以耗尽任何事。 我们能够耗尽任何事，这个问题我们先回答到这。